Labdien! Labdien! Vai tiesa ekspertīze? Jā. Eh, šeit jūs traucējat Dita Rietuma. Jā. Man te bija pie jums nolikts laiks 1. jūlijā desmitos. Un eh, es to laiku atdevu Ilzei apsei. Es gribēju vienkārši uzzināt, kā tur gājis. Pak, pak, pak, pak. Mm, mēs tā kā nekādas ziņas pa telefonu Um, un ko te man darīt? Man eh, rakstiski atsūtīt kādu pieprasījumu, lai saņemtu. Um... Vienu mazu mirklīti es jums eh, iedošu nodaļas vadītāju. Mm, liels paldies. Vienu mazu mirklīti, ja? Jā. Labdien, šeit Dita Rietuma. Nezinu tādu. Sakiet, ar ko man gods runāt? Jūs runājat ar galveno tiesu psihiatrijas eksperti. Un kā jūs godāt? Anita Apsīte. Anita Apsīte, ja? Ļoti ja. patīkami. Man sauc Dita Rietuma. Un uh, man ļoti viegli var atrast un izprast mājaslapā labie.lv Latviešu biedrību. Jau runāsim īsi. Es mājaslapas neskatījos saprotu, un man tas neinteresē. Ko jūs vēlaties no ekspertiem? Um, ehm, man vajadzētu uzzināt, kā tur iznāca viss tas ar to mm, īpatnējo ar padarīšanu, ar to ekspertīzi. Kā? Nu, Ilze apsam ehm, uh, lēma, ka man tur bija jāierodās 1. jūlijā. Datus, datus par ekspertīzes veikšanu, par kārtību, par uh, procesa virzītājs šī gadījumā ir Ziemeļa tiesa. Ja? Nezinu, kas ir procesa virzītājs. Un, eh, tā tad es kā cilvēks, par kuru viņi vēlējās lemt, vispār arī no jums neko nevaru uzzināt? Nē, nevarat. Mm -hmm, skaidrs. Ja lieta ir tiesā, tad tikai tiesā. Mm -hmm. Un... Uh, Es arī rakstiski nav vērts jums neko rakstīt un vaicāt, ja? Nu, būs rakstiska atbilde tāda, kā es jums atbildēju jau pa telefonu. Var sekot, eh, to rakstisko atbildi sniegs tiesa, ja? Kam jūs adresēsiet, tas arī sniegs atbildi. À, nu jā, nu var sekot, ja es rakstīšu uz uh, ja psihiatrisko klīniku, centram, tad, tad viņi pateiks, atsaucoties uz normatīviem aktiem, jums atbildēs, ka jūs neesat tiesīga tādus datus prasīt. À, bet nu pagaidiet, kā tas tā var būt, ja jau mani vēlējās tur uh, pētīt? Tās ir garas runas. Kārtojiet visu ar tiesu. Ja ar tiesu, ja? Tiesā kārtojiet visu caur tiesu. Labi? Labi, labi, labi. labi. Liels paldies jums par konsultāciju un skaisti jums vasaru. Visu labu! Atā. Redziet, kā. Cik viņi bija miera man runāt vienu minūti. Galīgi neinteresēja viņu viņas pētījumais klients. Hmm. Laikam jau tomēr neskatoties uz to, ka viņa pat nav paskatījusies mājaslapas un viņu nekas neinteresē. Tad tomēr, kas tad viņu interesē? Nu jā viņu interesē viņas alga. Nu jā, viņš saņem algu psihiatriskajā klīnikā. Viņa interesē sazināties ar tiesu. Tur viņai kaut kas jāuzraksta. Bet es viņu vispār neinteresēju. Es jūtos ļoti beztiesiski šajā situācijā. Hmm. Varētu pat teikt, ne tikai beztiesiski, bet necilvēcīgi. apkalpota. Tā kā manis nemaz nebūtu. Nu, tāda ir šī iekārta. Ļoti necilvēcīga.